¿Por qué está aquí? Porque me interesó vuestra oferta y se ve que por algo os guste y aquí estoy para conocernos. ¿Qué le pide al puesto de trabajo? Pues aprender, aprender y aprender y café ilimitado porque soy café adicta. ¿Qué oportunidades ve en este puesto? Pues la ansiedad de independencia económica de mis padres y un ambiente joven de trabajo. ¿Qué destacaría de su carrera académica? Que me apasiona lo que he estudiado porque he nacido para esto. ¿Hasta dónde quiere llegar? Uy, pues no lo sé, la verdad es que no me pongo límites. De momento con trabajar en algo que me gusta es suficiente. ¿Qué está dispuesto a hacer por el puesto? Pues puedo adaptarme a todo tipo de horarios, por ejemplo. Es que no sé bien a qué se refiere. ¿Está usted preparado? Sin duda. No era una entrevista para la cocinera, ¿verdad? Conoce las reglas del juego, que no hay reglas. El cronómetro comenzará una vez sepa la prueba que tiene que realizar. De pasar correctamente la prueba, oirá dos veces la alarma de aviso. De no superarla, la oirá únicamente una vez. Está siendo grabado en todo momento. ¿Es usted un candidato? Si está aquí hoy, es porque confiamos en sus aptitudes para ocupar el puesto de nuestra empresa. No es una empresa cualquiera, no es un puesto cualquiera, el ocupante tendrá privilegios que muchos desearán tener y que jamás disfrutarán. Todavía está tiempo para irse si cree que no está a la altura. La prueba comenzará tras la señal. Dispone de un minuto para realizarla. ¿Qué utensilio de cocina serías y por qué? Ah, vale, vale. Ahora entiendo ya todo este escaparate. Pues soy una taza, una tetera, una cuchara, y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, bueno, vale, vale. Un cuchillo, pues un cuchillo no sería porque daña y eso a mí no me gusta. Espumadera, la verdad que no me siento porque esto pierde mucho por el camino y yo no soy de perder. Cuchara. Cucharas que sirve para dar cosas que no están muy ricas, purés, jarabes y no me gustan. Así que sería un bol. Un bol donde hacer postres muy ricos o grandes ensaladas con muchos componentes. Y esto me recuerda a un postre que hacía mi abuela.